m'appelle Camila Morera-César, je suis maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'université Sorbonne Nouvelle, à l'Institut de la communication et de médias. Les réseaux sociaux euh, numériques, euh, ils ont un rôle très important en politique aujourd'hui. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est justement qu'une bonne partie de ces, espaces de sociabilité numérique, dont les médias sociaux, sur lesquels je travaille dans mes recherches, euh, ils fonctionnent comme des espaces très importants pour la circulation de l'information politique, pour la création de, des contenus, de, la circulation de ces contenus qui génèrent quand même de, l'engagement, qui peuvent aussi mobiliser des publics qui parfois ne sont pas forcément euh, intéressés par la politique, euh, n'ont jamais été militants par le passé, qui ne sont pas du tout concernés par l'actualité politique, mais le fait justement de fonctionnement de ces, espaces, de ces plateformes, euh, des algorithmes et tout ce qui relève de la façon dont euh, ces espaces sont, conçus et fonctionnent d'un point de vue plus technique. Cela va nous permettre de, mettre en, relation avec des contenus qui ne sont pas forcément euh, à notre... On, ne va pas chercher ces contenus, mais nous sont proposés en fonction justement de, des fonctionnalités, des recommandations, des possibilités de partager, des métriques en fait, de tout ce qui relève de ces contenus qui circulent Hein, sous ces espaces. On a la, possibilité de participer quelque part en commentant, en partageant nos, impressions, en, critiquant euh, les, acteurs politiques, en, parfois en, mobilisant aussi notre communauté, notre réseau. Mais il y a aussi toute, une dimension euh, importante euh, en ce qui concerne euh, leur, euh, leur, possibilité de, se transformer, leur nature métamorphosable et aussi la difficulté d'identifier parfois euh, les, vrais de faux. Donc là, on a des phénomènes comme les, les, campagnes de désinformation, d'astroturfing, ce genre de choses qui vont être assez nuisibles à la communication politique démocratique qui serait celle axée sur une idée de, persuasion, de, convaincre les personnes, de proposer euh, des informations qui vont permettre de prendre une décision, une position politique au moins, mais sur la base des informations qui seraient euh, correctes, transparentes. Une fois qu'il y en a certains, certaines rumeurs, certaines informations euh, euh, douteuse, on va dire, qui circulent et qui gagne vraiment euh, l'attention publique, c'est difficile après de revenir en arrière et de changer ces euh, impressions premières qui ont gagné l'attention publique. Donc le populisme numérique, c'est une expression en fait qui commence à, émerger à partir justement de la seconde moitié des années 2000 plutôt. Et euh, c'est vraiment l'idée d'un populisme qui serait favorisé par toutes les, fonctionnalités, les opportunités qui nous sont maintenant euh, offertes par les, dispositifs, euh, les outils de communication numérique. Ils sont directement liés aux transformations des conditions de, communication, de circulation de aussi de l'émergence de, nouveaux intermédiaires peut-être, si on pense au, rôle de certains influenceurs et influenceuses qui vont aussi fonctionnaient un peu comme des, passeurs entre ces différents espaces et qui vont aussi, du fait justement de cette proximité avec les publics ou avec les communautés qu'ils animent, euh, ça crée aussi une sorte de, de retour à l'importance des relations interpersonnelles. Donc ce qu'on voyait déjà auparavant dans des études comme le Two-Step Flow of Communication, de théorie de la communication, qui mettait justement la place de ces leaders d'opinion, au centre justement comme filtre médiatique pour mesurer euh, l'ampleur et comment les, messages médiatiques affectaient les, individus. Évidemment qu'il y en a ces, intermédiaires dans le cadre de ces, ces, théories et là on voit que les influenceurs émergent aujourd'hui comme une sorte de renouvellement de la figure de leader d'opinion. Et si on réfléchit un peu aux problématiques euh, de, de campagne de désinformation, euh, de, la production de contenu, euh, par exemple de, fausses informations, on voit bien l'émergence de certains modèles d'affaires qui, qui, donnent vraiment à, la, à personne, l'individu qui est producteur de contenu, la possibilité de, créer une sorte de des modèles de, production, de, fonctionnement qui va permettre de gagner de l'argent avec ça. Il y a certains auteurs qui ont étudié Yoshai Beckler, par exemple, aux États-Unis, et, ses collègues, ils ont analysé euh, toute la, situation euh, de la campagne présidentielle en 2016. Et euh, ensuite, ils ont vraiment fait en, lien avec tout ce qui se passe dans d'autres démocraties occidentales. Et ce qui élève, c'est vraiment en contexte de crise épistémique de, démocratie occidentale. Donc c'est le fonctionnement de, plateformes qui crée ces, boules idéologiques qui nous enferment justement dans des pensées, justement de fait d'avoir euh, des algorithmes, de la façon dont ils fonctionnent pour nous proposer des contenus qui sont plus en adéquation avec ce qu'on cherche, mais qui quand même vont nous enfermer dans un espace où il n'y a plus de pluralité possible. Et ça, c'est très nuisible à la démocratie, puisque la démocratie, est censée être plurielle, euh, accepter euh, des opinions différentes, euh, créer un débat, animer les débats, et construire quelque chose à partir de points de vue qui sont différents, mais qui ont quelque chose de commun, en fin de compte. sense the reality. Do it now. Do it now. My name is Nairi Shahinyan. I am an independent artist and a photographer. My name is Elizabeth Aitai. I am an artist and designer. Je m'appelle Cynthia Montier. Je suis euh, artiste, chercheur euh, euh, et, intervenante. I was um, excited to uh, to see Instagram when it first you know came out because it was all about cameras and filters and stuff like that. So that was an exciting thing for me. So as a photographer, I also use social media in order to to market for my work. When I started doing that, it was very I don't it was a lot of work, you know, like you have to commit to this and uh, you have to you know, understand it and fo follow the, the change of algorithms and follow what's happening, all that. And it changes very quickly, you know. My relationship to social media professionally is um, helping artists and advising artists on how to get started. And I've been also helping smaller businesses in the past, just coming up with a strategy. And, um, you know, I've been working by you guys on the Talking Cure logo and um, the social media. I do use social media for my art practice. Um, however, I'm not using it to the extent that other people might do because I am not nomadic in my life. So currently not having a studio, it just um, takes away that aspect of studio shots or work in progress. And what I'm working on right now, it's just not really adequate for social media or I have not exploited it that much. But there is no no no absolute truth on how how or what you do on social media. Déjà dans les médias sociaux, j'utilise beaucoup Instagram, mais notamment pour transmettre des gestes, transmettre transmettre des récits, transmettre des, des paroles ou transmettre des présences. Ça permet d'archiver des choses d'archiver des, choses qui sont intangibles qui sont, qui sont de l'ordre du vivant, et donc voilà, de les transmettre ou de les donner à lire. Euh, d'imaginer en fait que les choses qu'on poste tout d'un coup deviennent comme des figures ou comme des archétypes ou des, symboles quelque part qui se figent dans le, dans poste, dans le contenu qu'on génère. Et puis après, de voir comment est-ce qu'ils sont relus, relayés, rediffusés, qu'ils régénèrent des choses. when I did the project Spread Love Not Coronavirus, of course, when, when, when the virus started, when Corona started, everybody was panicking and all that. And, and in a way, I mean, yes, I was seeing what's happening and all the lockdown and everything stopped, which is, which is a disaster in general. I made this filter that I added on my, uh, uh, on my lens. I'm seeing through a hole in a filter, basically. And I need to calculate the fact that I want the filter to be seen and I want to focus on on what's outside of this filter as well. So on what I'm framing in this frame. I stayed doing that for a whole year. I mean, I didn't I didn't use another lens for for that whole year personally, I think it's worrisome to see how Instagram and Facebook um, are expanding and collecting data, and um, that in fact, when you are participating in a service online that is free, that you are becoming the the one who is earning money for the system. So that's why I have sometimes still conflicts about how much to engage in social media and how much not to. If now the thing is, if you have under a thousand followers, you don't get access to the full service Instagram offers, which I think um, is not democratic in no way. And then there is the second aspect of people looking and they're like, oh, uh, he, she doesn't have that many followers, so she, he, she's not that important. I'm really curious about uh, Web3 and a decentralized movement because um, I hope that it will take the web, the World Wide Web, back to where it's been at the beginning and this promise of a free network. C'est un vrai euh, canal en fait pour transmettre des, des savoirs, des connaissances. Et je, on pourrait parler de, de, de, toutes les, de toutes les initiatives euh, de partage de ressources critiques, euh, de toutes les initiatives aussi de soins qu'il peut y avoir, même à travers des mêmes, des mêmes thérapeutiques. Enfin, et aussi, euh, justement, de créer vraiment des communautés. en fait, on consulte euh, Instagram quelque part. Enfin, je veux dire au sens de consulter comme on consulterait euh, une diseuse de bonne aventure, par exemple. Mais il y a quelque chose, ouais, on, on, consulte ou on consulte ses consoeurs, ses confrères, enfin. J'ai l'impression d'investir des choses assez, assez importantes pour moi et, parfois, je trouve qu'il y, a un effet de silence euh, qui est impressionnant, où on attendrait un, écho ou un retour, enfin en tout cas, euh, parce qu'il y a la possibilité de réagir, et puis il y a les likes. Euh, et, ça, c'est des choses qui, sont mauvaises, je trouve, <laughs> pour nos, pratiques quand elles sont investies médiatiquement et socialement. Like every moment is different, you know, and every moment in that place or when when you see something it, because of a lot of factors, whether it's the weather or the time or whatever it is. Eventually, I got tired of the idea that I'm actually posting every day. The filter that I made was out of paper and uh, it was on my lens for a whole year. During the this year circle with the weather change and all that, so the paper started peeling out of the, the, the lens. Ben, en fait, on ne peut pas le nier. Je pense que la, fatigue d'Instagram, elle est hyper présente parce que bah, c'est une, quand même une vraie pression. Et puis parfois, je trouve que c'est presque en fait schizophrénique. Il y a une vraie porosité entre l'espace intime, enfin l'espace privé et l'espace euh, public politique d'Instagram. We also should have the possibility um, to learn new things but unexpectedly. I don't see that right now with the web because with all the targeted advertising, uh, we're just living more and more within the convenience of what we know and what we like. Why not record a letter of Like a Seven? Like a Seven.